dice que ya en San Francisco no hay, no hay, casi infectado, eh, no hay gente en los hospitales, en las clínicas. Entonces la gente como que codifica eso como una disminución del virus y como que todo está bien. Pero sin embargo vemos el aumento de casos positivos a nivel nacional. Aquí, por ejemplo, eh, eh, en esos 10 boletines que yo le hacía referencia desde el boletín número 638 al 648, Estamos hablando de un aumento de 76 personas positivas. Imagínate, a eso hay que calcular las personas que no se han hecho el, análisis o la prueba, pero también hay que contabilizar a aquellas personas que están asintomáticas, que andan por ahí contagiando a otros sin ellos saberlo. Hay personas que, que, que quienes se realizan las pruebas rápidas, porque esas tampoco se contabilizan. Exactamente. Entonces, ese porcentaje que él dice de un 30, de un 28% de positividad, ¿será en pruebas rápidas o en PCR o ambas en conjunto? Porque eh, eh, eh, eh esa otra, una cosa es el porcentaje de pruebas PCR, que son más efectivas, pero son más lentas. El mío lo dijo. Hay que esperar que se tome la muestra, que se envíe al laboratorio local y después a un laboratorio nacional para después esperar los resultados. Eso lleva un proceso, muchas veces, hasta de una semana y más. ¿Entiendes? Entonces, esa disyuntiva con el, nuestro querido ministro, como que era. Mira, hoy es miércoles, hoy tenemos a Rachel eh, para aliviarle un poquito el alma. Pero antes, señor director, yo quiero compartir el video, que siempre me gusta comenzar el programa con estas ideas y con estos mensajes positivos. Este es un señor que hace una una mascarilla con una media, como dirían en, en, México, con un calcetín. O sea, con una media hace una mascarilla rápida y sencilla. Así que el tema de la mascarilla, que es otro, otro, otra interrogante que yo me hago, de cómo tanta gente está comercializando mascarillas. Aquí a diario una gente salta con que este, tengo mascarilla a precio. Muchos se van a quedar eh, sobando la mano, creyendo que van a ser el agosto, porque cada día más las personas están buscando alternativas de mascarillas reusables, porque esas mascarillas quirúrgicas no son reusables. La misma mascarilla N95 llega un momento que ya no, no puede ser tan reusable y hay que estarla haciendo en un proceso para usarla. Además de eso, que eh, eh, eh, el, el, mal aliento que se le va acumulando, a veces ni la misma persona lo aguanta. Pero sobre todo, sobre todo, y le doy un consejo a la gente, si usted anda en su vehículo solo, ojo, solo en su vehículo, solo. No use tanto una mascarilla porque eso también le trae problemas eh, eh, al cerebro, porque usted está respirando su propio aire. ¿eh? Entonces, le dejo eso a los que ah. están comercializando, que traten de comenzar a venderla a mejor precio para que se la puedan comprar, porque ya la gente está buscando, por ejemplo, yo tengo cuatro mascarillas de tela, y lo que hago es lo siguiente, le pongo una servilleta y ya eso es un filtro y no ni entra ni sale el aire. Así de simple. Yo, ah, ah, bueno, la tengo, la tengo ahí adelante. Eh, eh, de tela, mi mascarilla de tela, y miren esta, esta imagen, y después entramos con Rachel para el ratico con Jesús. Adelante, señor director, con, con este consejo de hacer una mascarilla con una media o unos calcetines. Veamos. que es hacer una mascarilla con unos calcetines veloz. O sea, usted fácilmente con una tijera. Ya es caso. Y pues, con, ese, con esa mascarilla casera, y que puede durar varios días. Ojo, si usted quiere mayor